В общем, квартиру я тебе показала. Соседи не шумные, хорошая квартира. Вот ключи. Живи тут счастливо. Но советую, даже не советую, немедленно, как можно быстрее выкинь это зеркало. Хорошо? Угу, хорошо. А зачем вы продаете эту квартиру, если она такая прекрасная? По личным причинам. Понятно. Я решила последовать совету и тем вечером попробовать снять его. Но не тут-то было. Такое ощущение, что это зеркало было намертво приклеено к стене. Я сдалась и пошла спать. В ту же ночь я проснулась от странных звуков, как будто кто-то ходил по квартире. Стало стрёмно, но нужно было проверить. Я тихонько открыла дверь, выглянула в прохожую – никого. После звуки прекратились, и до утра меня ничего не беспокоило. Ночь вторая. Но на следующую ночь все повторилось. В этот раз я решительно вышла из спальни, включила свет и обошла всю квартиру. Ничего. Это даже стало меня пугать но самое страшное было впереди. Попив воды на кухне, я направилась в спальню, повернулась в сторону зеркала и чуть не завизжала от ужаса. Оттуда на меня смотрела какая-то женщина, на женщину и не похожа. Спутанные черные волосы, белая сморщенная кожа и вместо глаз черные впадины. Так мы простояли секунд пять, потом я не выдержала и побежала в спальню. вспомнила, что не выключила в прихожей свет, но это было не так важно. Я услышала шаги, те самые шаги, прямо рядом с дверью. До утра я просидела на полу, сжавшись и дрожа. Потом я позвонила своему другу. Да, хорошо, приду. Он пришел и помог мне снять зеркало. На место старого я повесила новое зеркало, которое купила в тот же день. С тех пор вот уже как месяц я спала спокойно, но сегодня ночью я вновь проснулась. Этот звук был звук битого стекла.